Salam sejahtera dan salam sabadi kepada sahabat-sahabat semua. Selamat datang ke Expansion Team Channel. Kali ini kita berada di Lengkuk Kelicap untuk pergi ke Bukit Papan. Sebelum kita memulakan kayuhan, kita pergi ke studio Expansion Team Channel. sejahtera dan sawadee krab ah, sahabat-sahabat selamat datang ke studio expansion team channel ini merupakan video EP kedua kami akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali satu lagi destinasi aktiviti riadah di bayan lepas Pulau Pinang lokasi ini bernama Bukit Papan laluan yang kami perkenalkan pada EP kali ini bermula di Lengkuk Kelicap Mutiara Perdana Bayang Lepas Pulau Pinang atau koordinasi 5.30114,100.25600. Ah, jarak laluan ini sepanjang lebih kurang 4.74 km dengan ketinggian lebih kurang 338 meter. Sekarang jom setai kami terokai laluan ke Bukit Papan ini. Okey, jadi sebelum kita memulakan kayuhan kita, kita akan masuk melalui lorong ini. Okey, lorong ini berada bersebelahan dengan uh, Orchard View. Okey, sebelahan saja merupakan lorong yang kita akan guna untuk masuk ke Bukit Papan. Jom kita explore. Okey, sahabat-sahabat, sebentar tadi kita baru saja uh, ah, menggunakan permulaan jadi selepas kita turun dalam lebih kurang 100 meter daripada permulaan tadi kita akan jumpa dah turun dekat belakang sini ya jadi saya showkan kawan sahabat-sahabat semua turun semua gear guna grip gear yang paling ringan ok turun semua gear guna gear yang paling ringan untuk mendaki curun ini okay, merupakan ah, cerun yang paling mencabar sekali untuk track kita pada hari ini jom kita teruskan Setelah lebih kurang 1.6km kita berkayuh, kita akan sampai di sini, sebuah kuil. Di sini merupakan tempat yang sesuai untuk kita berehat selepas kita uh, penat membuat kayuhan tadi. sahabat-sahabat sekarang saya berada di 1.9 km daripada permulaan kita okey sampai di sini kita akan jumpa satu simpang ah di mana kita kena ambil untuk pergi ke ah, Bukit Papan jadi merupakan satu denai eh, naik ke bukit sebelah sana di mana satu lagi jalan besar dekat sini akan bawa kita pergi ke destinasi lain di mana saya akan bawa ah, sahabat-sahabat semua expand untuk EP-EP e seterusnya. Okey. Okey, sahabat-sahabat, kita sudah buat kayuhan sejauh 2.4 km sampai di sini jumpa lagi satu simpang kita nak guna denai yang ni yang kecil ini okey di mana nak bawa kita naik ke bukit uh, menuju ke bukit papan jadi sekarang kita berada di jarak lebih kurang 2.4 km daripada permulaan kita okey kita teruskan perjalanan guna denai ni sahabat-sahabat sekalian jadi kita sampai di simpang lagi ya jadi lebih kurang dalam uh, 2.7 km dari uh, permulaan okey jadi kita akan jumpa satu simpang di mana satu simpang merupakan simpang di sebelah kiri okey merupakan simpang pergi ke Bukit Bapan akan nampak uh, keadaan simpang di mana akan naik bukit okey then uh, kemudian uh, dah mula jadi off road. Jalan tadi yang kita naik adalah jalan berturap semen. Okey. Jadi satu lagi jalan yang benar merupakan jalan yang turun ke bukit akan pergi ke destinasi lain. Jadi kita mula guna denai naik bukit off road untuk pergi ke bukit papan. Jom. Ya, setelah kita berkayuh uh, lebih kurang 4.74 km, sampailah kita ke destinasi iaitu Bukit Papan. Saya minta mana-mana sahabat yang pernah sampai ke Bukit Papan tolong beri komen pandangan sahabat-sahabat tentang Bukit Papan ini. Mungkin komen yang sahabat-sahabat berikan dapat menambah semangat kepada uh, rakan-rakan yang lain untuk datang ke Bukit Papan. Bagi keindahan pemandangan di Bukit Papan, ah, saya bagi ah, markah sebanyak 5 bintang ah, disebabkan kita boleh lihat keindahan getak sanggul dan juga keindahan bayang lepas. Juga di sini kita boleh menikmati kehijauan dusun durian di sini. Di Bukit Papan ini, sahabat-sahabat boleh mendekati berbagai pokok-pokok tanaman